Tātad kādam jāielāvās būvlaukumā, jāielien vagoniņā un jāapmaina plāni. Mans priekšlikums – Jākaps. Es? Thank <laughs> you. spar. Man patīk. Thank you.